тогаш сте изнамиле тоджар? Не. Зошто? Па, не сум имал потреба. Зашто го возите да собствени? Да. А, дали сте информирани за достапноста на пунктовите и нивното работно време? Па, не сум баш информиран за тоа. Не знам како можам и дали се плаќа, не знам. И мислам дека треба лична карта. Да. Вие немате? <laughs> А, добро, дали сте ги виделе знамените точаци, какви се, што мислите за нив? Па да, поише се за изградни се многу спортски. Да, дали имате предлог за напредување на услугата, на пример ако вие не сте знаеле начин па Начин како да го знаете или нешто? Па не знам нешто флаери, реклама, за да знаеме дали можеме и како да изнимеме. Добро, ако би ви била достапна таа информација, дали би користеле некојаш до факултет, до школа, не знам. И користам. Okay, hvala. Uh, have you ever used the service of the rent-a-bike system in Skopje? Yes, a couple of times. What do you think about it? Um, I think the bikes are a bit too short. How, how do you say that? They're Small? too small, yeah. Um, And they're not well maintained. because you... you see a lot of broken bikes and there are, uh, there are I think they they made it, it would be better if they made bikes of a bit better quality. Are you informed about the availability of um, the places where you can rent a bike and their work time? Uh, no, I had also problems with that because they used to rent them, I think, where was it? The first time. Oh yeah, at Plostad, left of Plostad and they took them away and nowhere it said where you can rent them now. So I was looking for days and then I found them there at the hospital or something. So it, I think it's a really bad place and no one is aware of it. Okay, so you're from the Netherlands? Yeah. Uh, I'm sure that you have um, some ideas of improving the system. Yeah, first the location, because the people who use it are tourists tourists don't come to the hospital. <laughs> so I don't know why they put the place where on Plas that was really good, I think. I think they rented much more bikes that time. I think, I'm not sure, because I don't know the statistics. But uh, And an uh, additional thing, there should be better maintained and they're too low. They're really short and the, the wheels are small, how do you say it? Yeah. They should be a bit bigger. Uh, the main purpose the, uh, for the renting system in your country is for the tourists, or uh, no, no. In Holland, everyone bikes. Bike is more used than a car, so. And uh, but here it's, yeah. Here I think the main thing is for tourists, so they can explore the town on bike. Yeah. And I think it's a really nice idea. It's a really good idea, but it's not that well. Uh, yeah, they, I think there's place for a lot of improvement. Because what I said, I, I used it many times. But the first times it was fine because they were new bikes, but I used it like, uh, I think four weeks ago or something. The bike was broken, the wheels were uh, not that good anymore. One, one brake was not working, so... And what I said about the location, I think it's terrible. Okay. And uh, for the end, what do you think about the conditions to ride a bicycle in Skopje? Um, I have a bike at home also now. And I think the only place where you can bike safe is on the Fada. And I was always wondering why, because you have a lot of pollution in uh, Macedonia, especially in the town Skopje. Well, it's really simple. It's not that simple, of course, but uh, for, for example, biking lanes would help a lot. I tried once to bike to uh, American College, where I'm studying, and I was hit by a car. So. Really? Yeah, so what I'm saying it's the main problem is that people don't respect the bikers here. Okay, so we're working on it. yeah, <laughs> no, but I think it's a great idea that they at least introduced it. But especially in a town with so much pollution, I think it, it is one of the only ways to improve that. Uh, and also people in this country don't have that much financial needs on average, so why does everyone use a cart? Even and I think bike is even faster <laughs> most times. So of course it needs to be in a bit nice weather, but and I understand it's not really in the culture, but I think uh, it could have a future here. Okay, thank you very much. Дали некогаш сте изнајмиле точак? Да. Колку често се случувало? Па оваа сезона не баш. Е, минатата сезона случувало еднаш два пати месечно. Дали сте информирани за достапноста на пунктовите и нивното работно време? Па за гора долу, за нек, некои пунктови кои што се кои што поминувам, да, аеродром, а, пунктот што беше на Плаштат и Капиштат. Знам дека не работат времето мене што ми треба да работам. <laughs> Тоа е попладне на вечер или така. Што мислите за изнамените точаци? Многу е интересно искуство да се возим изнамените точаци, <laughs> посебно на седиштата. Ам, имам возен една критична маса со знамен точак и не знам како ми преживеа задницава. <laughs> така да, многу се, многу, мислам, тешко се наоѓа точак исправен меѓу тие што се на паркингот. Значи, еднаш ми се случи, имаше 10 точаци, еден беше во возна состојба. Така што мислам дека треба или почесто или не знам да се сервисираат на некој друг начин или може би да се земаат поквалитетни точаци. Што така малце трики затоа што не знам колку ги чуваме ние точаците што ги рентаме. Меѓутоа Мислам, сакаш да знамеш точек возен, за да го возиш на градот нормално. Не нешто што е раскантано или им фала делови или не а, Во однос на тоа за подобрување за услугата, дали имате некои други предлози? Како да се напреди системот? Па, мислам дека треба Полека може би да се насочуваме кон автоматско земање и оставање на тучеци, за да може да се продолжат работните сати и да има повеќе пунктови кај што можеш да оставиш чак да не треба да го заклучуваш ако негде сакаш да застанеш. А, меѓутоа, во суштина треба да се, мислам, луѓето едноставно малце повеќе да се информираат, повеќе да да, да имат, еве ја не сум доволно информирана, имам користа на рентабайк. У таа смисла нешто да се направи треба да. ке okay, фала многу, се гледаме на критична маса. Се гледаме. Да. Дали некој сте изнајмиле тоджак? Да. Изнајмував неколку години и потоа решивме со нашите очици да се возиме. А зошто? Па не беше по интересно да испитаме каде, како, што можеме да идеме. После, после тоа прекратихме. Пушаците ни стоје у подруми, после викам, ајде да ги направиме, зашто да даваме по 10 динари. Не, и тоа беше доста. Не, не. Беше припатлива, но тогаш немавме кондиција, сега идеме. Порано по два сата ќе возиме и ќе се измориме, сега немаме гајле. А, дали сте информирани за достапноста на пунктовите и нивното работно време? Па, сега за ова година не знам, али од лани преколни знам дека овде имаше неде пункти доле во аеродром и ќе земевме некогаш тамо, точка ќе го возиме и ќе го ставиме овде, или од тука идеме до Сити Мол или до ова. До Ѓорче некогаш. Сега има и во војна, во војна болница да. уште еден е каде има. И последниот е кај карната гаража. Мислите дека е доволно? Па се не знам колку луѓето го взимаат, да, Ја мислам дека е просто гледаме дека сите си купуваат точно. дека Скот е нај, најдобра марка за од, од точковите и тркачки и овие. Светска марка па се за другите не знаеме. А што мислите за изнемените точаци кога сте ги користеле во каква состојба била? имаше и такви и така. Имаше сме разочарани кога беше тоа некој... Одржување, тоа беа оние првите од Холандија што беа... Донација. Првата година, тоа беше 34 години, Да. А имаше многу не ги одржуват, некои ќе дојат и ги расипат и ќе ги останат. Културата на народот е не Али да Але добро мислам и ние ќе станеме културни како европијаните. дали имате предлог за унапредување на услугата Што ви фалело кога сте ја користеле? Дали може би достапноста, повеќе пунктови, со стојбата на велосипедите, цената? Цената е во Цената е во стварно е да. символична. Само да има во секој пункт по некој на одржување. Значи чим ќе се расипе и на пример ако се расипе точак од најавен ракус да има да му се однесе на еден работе нека имат, да бидат за тамо, значи да имаме модулки да му се јави, да му однесе друг човек тој да го донесе, да го емисира. Тоа е. Така функционира секаде, мислам ја овде Кенази треба требало да функционира. И на запад има разлика, мислам добро, пак е велосипедот е направен претежно за нашите луѓе. Но за странците, да има нешто као мапа каде све, да се оди, да се види, тоа е исто интересно. Ние на запад имаме, зимено, нас имаш мапа и си кај така што треба да... Ти знаете што имам предлог? Туристите. Имам предлог, Шведска, Боданска. Они имаат пункти за точење. Е, овде кај што се пунктовите за овие градските точици би, би било почелно да има тие пункти, например, знаеш каде идеш, а не сега да носиш, ја носам пумпа, гледате какава е. Да. Да носиш пумпа, значи Барем за пупање, за друго, то се знае, има мајстори, има добри мајстори во во Скопје, во секој мал. Само не радува што се повеќе повеќе. Исто и нас не радува. возраста и се, се. Се повеќе повеќе сега ми израдува кај рампава кај што се граде бродчето. Направија и за спуштање да. и за качување. Да. Мачно е, но сепак замислено е значи и тоа да се се повеќе и повеќе се некој размислува и го спроведува. Само размислува, го спроведува и спроведува. Е, сега уште онамо нема на партизанска или потетарите, што се партираат колите. Тука е проблем. Иначе надоле ние возиме по, по кел. Преубаво. Понекој возиме овде Народот нема култура и стои на сред Абе не стои на она што треба за автобусот, дека стои ташко и тоа обележено со црвено, нема гајле да викам. Тргни се, дошло ти се тоа. Ово е за точак. А, да. Уште едно прашање за крај, дали сте возеле некогаш на критична маса? Да, да, возевме и тоа сега минатиот месец. Што беше од Оте до Буњакове. Не до Буњакове. Не, Лептокарија. Лептокарија и сега ќе дојдеме пак Во среда, да, обавезно. Па ја мислам до едно 100 години О, да Во колку исто во пет и пол да. поподне, да. да.